Bengai Assalamualaikum cikgu Islam, Really nigga Okay, siapa dah siapkan kerja nombor saya ini? Run Hefa semua seorang Tengok wayang pun seorang Suka dah seorang-seorang Hidup pun macam seorang Okay murid, saya nak tanya ni Ada sesiapa yang tanya soalan tak ke? Saya tak Oh, nak tanya apa? Izinkan saya pergi ke tandas I am the one, the way your time Don't need a gun to get respect hukum main gitu? Saya ke? Dah lah. Okey, ada sesiapa lagi yang tanya soalan? Eh? Cikgu, pilih cikgu kak. Okey ya semua, saya ada mimpi hari ni Ketua kelas, saya nak awak patutkan kepada anak-anak ini Dan sure, jangan bagi dia orang keluar